Всем привет, с вами Тристания и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого кулона с применением спиральной трости. Урок по созданию трости вы можете посмотреть у меня на канале, ссылку я оставлю в описании. Ну что ж, начнем. Для работы нам понадобится полимерная глина двух цветов и трость, скальпель, лезвие, скалка, щетка игла, кисточка, калька, кусочек бумаги, лак. Раскатываем черную полимерную глину в пласт 2 мм толщиной. Разрезаем его пополам и кладем один пласт на другой. Щеткой наносим текстуру. Раскатываем еще один пласт черной полимерной глины толщиной 1 мм. Лезвием выравниваем его. Отрезаем от трости необходимое количество заготовок и укладываем их на подготовленную подложку. При помощи скалочки все прикатываем. Кладем на пласт кальку и кусочком бумаги, сложенным в несколько раз, разглаживаем нашу заготовку. Лезвием задаем нужную форму. Также задаем форму основной заготовки. Черную полимерную глину раскатываем в нить и заостренный кончик отрезаем. Таких кончиков понадобится много. Переворачиваем наш центральный элемент вниз рисунком и прикрепляем к нему наши подготовленные усики, как подскажет вам фантазия. Можно целиком все усиками залепить, но я решила оставить пустые места. После этого переносим заготовку на основу и все хорошо прижимаем. Усики тоже прижимаем, загибая их на центральный элемент при помощи иголочки. Раскатываем голубую полимерную глину в тонкую нить и приступаем к декору оставшейся части кулона. Украшаем все завитушками, добавим немного листиков и небольшой цветочек. Все элементы прижимаем иголочкой. таком виде отправляем на обжиг при температуре, указанной производителем. Когда кулон остыл, покрываем лаком центральный элемент и усики. Затем я присоединила фурнитуру и готово! Вот что у меня получилось в итоге, а наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной, оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков, пока-пока!